rocher hey, nini kaka sei esebele mana moboyo che zaba mutu zaba vale Sofo, você do Rajão, a vida é Davi como banho, Davi tomou banho, Davi tomou banho, sai sushi. Sai, sai, sai, sai, sai. Sai. Vale a pena comer a mulher sossegado. Tu que bife na confusão. Bife na confusão. Boa vista music. boy DJ, suculento. do Brasil pra vida é cavalo, pra vida é cavalo. Eu sou do Samina, shit. Tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, shit. Tá vi como boi, tá vi como boi, tá vi como boi, tá vi como boi. Tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, tô mal, shit. Tá vi como boi, tá vi como boi, tá vi como boi, tá vi como boi, tá vi como boi.